ry'umwami wacu yesu kirisito ndabaramutsa kandi nongera ndabahamagarira kuza gukurikirana kino kigo kidasanzwe isi yose bagenzi itewe n'ikiza gikomeye ikiza cya korona virusi cyabaye ndanse hano ku isi yacu abana bari kugenda babura ababyeyi ku bwinshi ibitaro aho ugiye hose byabaye byinshi ku isi ni ndembe gusa abaganga bakomakomeye b'abahinga bari kubura ayo bacira n'ayo bamira kubera yuko amagara y'abantu yabananiye kugarukana abantu benshi bari gutakamba turakeneye umuvuzi turakeneye aho kuvurirwa turakeneye gukiza none duhungire kuri nde mugenzi abantu benshi bashobora kwiyumvira yuko ibihangange ku isi bikomeye mu gukina amafilime nka ba jackie na ba jetri ba komando hamwe n'abandi bashobora kugira icyo bafashije ariko nagira ndakubwire yuko aba nabone nabonyine batekiwe n'ubwoba bwinshi bukomeye ikigo cy'ubushakashatsi oms kijejwe amagara y'abantu ku isi ntacyo kitari ko kirakora kugira ngo gishobore guhangana na kino cyiza ariko bisa nk'ibyabataye amazi mu gihe ijoro ritotabara abantu bari gutakamba ku rugero ko kataraboneka kugeza n'aho barambarara hasi bari gupfa birakomeye mu butariyano abantu barenga ibihumbi icyenda baramaze gupfa abantu um, ibihumbi bine n'amajana abiri mu bushinwa baramaze gupfa aha ntituvuze abigwije kabiri y'ibi biharuro mubona bari kugenda bapfa mwa bino bihugu Espagne France muri Amerika hamwe no mu bindi bihugu do please do please do please birakaze bagenzi ku isi yacu ubuzima bwanse bamwe bamwe bahisemo kugenda kurondera ibishushanyo byabo bari barabitse abandi nabo babisenga batari barabibitse kugira ngo barabe yuko byobafasha byobafasha kurwanya kino kiza cya korona virusi abandi nabo bari kurondera ubuhinga bafata za sutiya bahora bambara ku mabere umugabo n'umugore bagahitamo kuzambara ku mazuru no ku munwa kugira ngo barabe yuko bokwifuka bakarokoka kino kiza cyabaye ndanse hano ku isi ku isi ya none abandi nabo bafata amasahani n'ubusafuriya byari bigenewe gutekamo no ko, bakabigira ibikoresho byo kwambara ku munwa no ku mazuru abandi nabo barishonye ku minwa bafata bashyirako amagufuri mbere abandi bashyira imifuniko kugeza n'aho bahejeje kurya cyangwa kunywa baca bishyira ku munwa yabo n'ibikoko na byonyine bakabigirira uko nyine bagenzi nagira ndababwire yuko ibintu bikaze isi yose itekewe n'ubwoba na kino cyiza kiko kirahitana abantu abantu bandi bari gusoma ibitabo hamwe n'ibitabo byanditswe na nostradamusi umwanditsi wa kera none turakora iki hariho umuntu ateze ibiganza bagenzi nawe ni yesu uyu arateze ibiganza arifuza yuko na twebwe dupfukama tukakira ikigongo ciwe ashaka kuduha igihe cyo kumutakambira n'igihe cyo kumusenga n'igihe cyo kwishyuza amasezerano yiwe icyo umukirisitu yokora maze abantu banje bitirirwa izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga barondera mu myonga hanjye bagahindukira bakareka ingeso mbi zabo nuko nanjye zokumva ndi mu ijuru ntarira ibyaha byabo nkize n'igihugu cyabo izina ry'imana rihabwa icubahiro igice cya kabiri cya ngoma igice cy'indwi umurongo wa cumi na kane mugenzi yesu kirisito yifuza yuko gusa tuza kuri we tumuhindukirira tukatura ibyaha byacu tukihana avuga yuko azotwumva amasengesho yacu ari mu ijoro aharira ibyaha byacu kandi yongere akize n'igihugu cyacu bisobanura ngo yongere akize n'ingorane zacu yabandanya avuga ngo nimuze kuri ngewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mateka cya cumi na rimwe umurongo wa mirongo ibiri na rimwe umurongo wa mirongo ibiri n'umunani nako yesu avuga yuko dukwiye kuza kuri we gusa apana ahandi apana ku badogiteri karuhariwe apana ku bahinga b'isi apana ku byiyumviro byacu ariko yifuza yuko tuza kuri we mu gihe ibintu byagoranye mu gihe atabundi bukiriro ba bandi bigira abahinga bose bananiwe mu gihe bya bintu birutura byose b'abanyabwenge rutura ku isi bananiwe igihe yesu kirisiti yari ari ku isi abantu benshi baza kuri we bazanye abacumbagira n'ibimuga n'impumyi n'ibiragi n'abandi benshi babashyira imbere y'ibirenge byiwe arabakiza amategeko cumi na gatanu umurongo wa mirongo itatu mugenzi n'uyu munsi dukwiye kuzana indembe amarira y'abantu bariko barapfa bishwe na korona virusi dukwiye kuzana imbere yiwe imitima y'abantu itari hamwe ihangayikishijwe na kino ciza ca virusi dukwiye kuzana kuri yesu imitima yacu ihangayitse imitima yacu iri mu byaha kugira ngo adukize ibyaha byacu kuko ijambo ry'imana rivuga ngo yuko hahigwa bapfiriye mu mwami kuko aribo bazozuka ubwa mbere yesu aduteze ibiganza arifuza kudukiza indwara zacu na kino cyiza cya korona virusi kirimo ahegeje kuduharira ibyaha byacu mbega wowe uri umusambanyi wowe uri umwicanyi wowe ubesha woba wagiriza abandi ibinyoma munsi uhamagarwa kwihana kweyuzana yesu kwitatura n'icyaha cyawe ntamukazana ibibazo byawe byose n'amagorwa yawe yose kuri yesu yesu yifuza kugukiza yesu yifuza kukugirira neza yesu yifuza yuko umwiyegurira uyu munsi maze nawe akakubera umwami nta handi hantu twahawe nta handi hantu hahariho kudukiza nta handi hantu hahariho guhagarika iyi korona virusi n'ibindi bibazo byose biri ku isi ni muri yesu gusa mwiyegurira uyu munsi bigishoboka